فكرك في خيالي حس اني بحبك وانت بقيتي حاجة مش عادية في حياتي كل ما تبعدي ثانية انا ببقى مجروح خفيف الدنيا لوحدة ما بين خاينين شفت الناس يا مانا الزقيلة وانتو يا حلوين مالكوش في الانصون أصل متربى على الانصون اللي بعني في يوم راح قريب واللي مش غلبان أطيب محبة قريب يوم معيب علشان عايشة في الأصول ومتربي على الأصول انتي بتعيشي في دور خدي بالك ما كفاية غرور في سلامة عن الصحبة الغدارة واللي جاي كله في سجارة وانتي اللي رحتي قلتي اللي انا محزون شفتي اللي كان حب زمان ودلوقتي مجنون وانا اللي اصلا مستنك ليك من زمان دلوقتي انا خلاص مستلكك من زمان خلاص بقيت مستلكك من زمان حياتك بيك فخراني بحس ان انا بحبك وانت بقيت حاجة مش عادية في حياتي كل ما تبعد عني انا ببعد خفيف وانا بقيت خلاص بقيت مجروح وانا بقيت مريض نفسي ضارب اسمي وضارب اسمي خلاص بقيت مجروح رسمي وعايش في دنيا لوحدي بابين خلينا شفت الناس يا من عزيلة وانت يا حلو مكوش I be amigos.